はい、どうも、えー、今回はこの、えー、クリスタルゴジラクリスタルゴジラっていうのかななんかあのー、ゴジラ2000のフィギュアなんですが、えっ、ー、とですね、前売り券、えー、ゴジラミレニアムの前売り券を買って、なんか確か応募すると、なんかハガキに書いて応募すると、このゴジラが当たるっていうので、 確か中学生時代にめっちゃ前売り券を爆買いして、 <laughs> えっと、クラス中の友達に売りさばいて、で、その、何これを2体当てました。で、これがそのうちの1体ですね。もう1体は、えっ、ー、と、また別の、えー、コレクション部屋があるところに保管してるんですが、えー、2体のうちの1体です。 うん。で、タグがなくて、で、タグがあるのがちょっと似たようなので、あの、岐阜のどっかのショッピングモールの限定のもあるんですけども、これはタグがないやつです。正面は、こんな感じですね。うん。 で、えー、実際その劇場に行ったら劇場版の限定のフィギュアもあったんですがあとこう何劇場に行くともらえるちっちゃいこういうクリアのゴジラのフィギュアもゲットできました。で、これも、えっ、ー、と、黄色と、あと黒があんだよな、確か。なんか、運悪く、 こうこの透明のがいっぱい出てきたんですがとりあえず自分が今持ってるのこの4体ですねでこの透明なのがダブってますこんな感じで太陽の光とか、えー、ライトをもうちょっと強いところに当てるとこんな感じになりますねかなり、えー、まあ、クリスタルゴジラって言われるだけあって、まあ、透明な感じが結構出てますねうん な感じでございます。以上です。